Caio. Érase unha vez un pito cairo que andaba buscando comida, diñeiro e máis cousas. Unha vez, buscando na terra, encontrou unha saqueta chea de moedas de ouro. E o pito pensou, levarei os a reis. Camiñando, camiñando, encontrou un río e dixo, aparta río que quero pasar, pero o río non lle fixo nun caso. Entón o pito cairo bebeu a auga toda do río e seguiu caminhando. Máis adiante, atopou unha coruxa e dixo Aparta, coruxa, que quero pasar. Pero a coruxa tampouco lle fixo caso, entón unha dun bocado e seguiu camiñando. Camiñando, camiñando, camiñando, atopou un piñeiro, gordo atrancado no medio do camiño, e aparte aparta, piñeiro, que quero pasar. Pero o piñeiro non se moveu. Xa moi cerca do castelo atopou unha raposa e dixolle, aparta, raposa, que quero pasar pero raposa non se move, entón unha un bocado. Por fin chegara ao castelo. Entregou a saqueta ao rei e o rei, que era un rañicas, contou a moeda unha por unha e pensou que era unha pena non aproveitar tamén o pito para a cena. Entón mandou meter o pito no gadiñeiro. O pito que supo que era unha trampa, dixo, gritou, que as miñas moedas queras aquí, Entón, como gritou tanto e abriu o peteiro, saliu a raposa e comeu todas as galiñas. O rei que estaba roxo de carraxe mandou meter o pito no parador da louza. O pito tamén gritou, queriquí as miñas moedas eras aquí, e saliu o piñeiro pola boca e rompeu todos os platos. Entón o rei mandou meter o pito na pota do caldo, o pito gritou Ti, as miñas moedas queros aquí Entón, saliu a coruxa pola boca e bebeu toda a auga da sopa O rei, que estaba que non podía máis eh, mandou asar o pito con plumas e todo O pito gritou a máis non poder Ti, as miñas moedas queros aquí Entón abriu tanto peteiro que lle saliu toda a auga do río que apagou todas as brasas e empezou a inundar o castelo. O rei, que era un cagainas, Colleu, deulle a saqueta cas moedas ao pito para que marchara unha vez. Entón, o pito, a coruxa, a raposa e o piñeiro marcharon. Agora mesmo seguirán andando por todo o mundo a non ser que o piñeiro se lle dera por aganchar raíces no mundo.